16 heures na vin dollars lobi na rotana rotana na bombi na 120 dollars à partir ya 18 heures ya ebele ebele ebele kolakisa bango baosha beni que baza mosika na motema na bakolia loin des yeux près du cœur je pas yeux yeux moko na biso na biso tout kiba makuma Soki nalobi na mema yo na theologie pastorale okowumela te. Esengeli ozala pene na ngai natia yo maboko koko. Yo timbela mboko. Yo timbela mboko. Kasi bulo nde yango eleki mboko. Nzambe soki abengi yo okomi lisu na mbongo. Papa Nzambe apambola yo. Olingi bato Ofandaka na bato nayokaka masolo na yo na batemoignage nalobaka tosali mpo na mai tosali mpo na baninga naza bana mboka bakongole okokoka komitemoigne te me lolenge bato bazotemoigne na mboka oyo kogan heritier watanabe moto na tembe tembe oyo oza nango eza ya bato ya mokili te nzambe nde moto atya otembe Naloba maloba malamu mpo na yo. Oza na grâce ya prophetie. Nzambe apambolo na prophetie. Namoni grâce prophétique. Namoni grâce prophétique likolo na yo. Kasi soki ozwi desa kobosana ndeko na yo nazozwa nazopesa kaka sikoyo na emission ndenge ozwa ndenge ozo reconnaître ngai nazopesa ye bimo oyo nzambe apamoli kapianga amen na bien amen Thank you. eboma lisusu surprise ya héritier wata wata koka Venez. Goga joyeux anniversaire bomoni na pulga mokonzi ya mboka mokonzi ya mboka biso oyo toza belele na résidence to musique na yo ebeta te parce que na et aujourd'hui on a aussi beaucoup appris mpo na yo J'ai vu mon anniversaire na Wambo. Na Luanda kutu l'anniversaire ezalaki na Bamako, anniversaire mosusu na Marthe epa Sele Manjombi, anniversaire mosusu epa na Paul na Tudi du Royal. Donc na epa ba Serge Tata Kibokolo, ba anniversaire ezalaki presque partout. Bazo souffler pe ba gâteaux. Banda anniversaire na ngai eleka na moni plus de 15 gâteaux. Anniversaire na ngai kokosana te ba souffle ba fete yango na anniversaire na ngai kokosana te ba fete yango Na South Africa pe na makasi ya poison kasereka na mohamed moleka babeti ya suka na fete chez poison kasereka donc euh, mare bongale napesi bambote ebele mama carole ya poison kasereka donc euh, broga direction paris hein. direction Paris, juste pour 10 jours. Voilà donc. Euh, Toto Atembe. Voilà. Direction Paris. Hello guys, c'est la poule déjà au Congo, déjà à Je vous donne rendez-vous, c'est vendredi 11 septembre à partir de 21h30. Bon. Ozo loka chaque jour. Chaque jour. Bozo zo ba salaire. Bon. Bozo kanisa ngate ba pourcentage. Ngala facile. Vraie émission na kati kisasa. Bon. Idéologie ba jeune tout ya Congo. Bon. Ngala facile. soki balingi mpe tolobi ke tobisa président bala akóma na idéologie ya lingala facile bomona makambo yango mais omoni kaka président fatyela kaka président mm. aza vrai yanke nde azaka wana eh,